Так, все готово? Нет. Чик-чик. Дубль первый. Дубль первый, съемка средняя группа. Привет, девчонки! Привет! Ну что, сегодня с вами поделаем акробатику. Всякие переворотики интересные, да? И колесики. Давайте начнем просто с колес, но вы должны зафиксировать стойку вот с таким спагатом во время колеса. То есть медленное колесо. Раз, пум. Да, все, пошли. Постоять. Угу. Еще подольше в шпагате. Начинайте вторые. Еще, еще долгое-долгое колесо. Угу. Еще постоять, постоять. Увидеть себя в зеркало, кто делает лицом в зеркало. Еще постой. Раз и зафиксируй. Вот, еще. И стоять. Вот, умница. Смотрите, стоять. Еще подольше стоять. Держи ножку вторую. Вот, вот, вот. вот. Стоять. Пошли. Конечно. Сразу по два раза. И замри. Попробуй на себя в зеркало смотреть. Угу. И стоять. Вот, вот, вот, вот. И стоять. Нет, стоять стойки, ножки в стороны. Оп. Да, не падать. Ну-ка, замри, Ульяна, в стоечке. Вот. Стоять. Еще медленнее стоять. Хоп. Да, молодец. И стоять. Хорошо. Теперь сделать колесо, ножки соединить, постоять в стоечке и продолжить колесо. Да. Нет, по очереди ножки. Угу. Постоять. Да, и продолжить. Угу. Постоять. Стой. Стоять. Удержи первую ножку сразу в потолок, держи. Вот. Молодец. И стоим ну, подольше. Тут та же самая система. Ручки чуть пошире, и тогда будет у вас устойчиво. Все натянуто. Коленочки, стопочки. О. Так, пошли обратно. И стоим. левую ножку медленнее делайте, тогда получится. Вот, не прогибайся. Таим. Так, дальше. Помните, кружочек ножкой, колесо. Быстрое только будет кружочек. Только смотри, руки в стороны четко, да. Рука перед, нога перед рукой проходит. Раз и колесо, да. Нашли. Нет, Раида, ручки держи в сторону. Руки в сторону. Нет, почему? Вот она тебе мешает. Вот здесь ножка спи. Нет, рука за ногой. Вот тут кружочек и колесо. Да. Раида, какой ногой махала, той ногой и пошла на колесо. Ну, делай круг через мою руку. Убери руку свою. Назад убери. Раз, два. Да. Два. Раз, два. Да. И максимально шух, ногой себя закинь. Раз. Хоба. Молодец. Ob yes, А, здесь. Тунс. Тунс. Да. с другой ножки. Оп. Так, ну-ка давай через мою руку. Круг больше делай. Вот такой. Да. Кружочек. Пам. Да, и чуть-чуть резче колесико. И резко. Шу. руку убери назад. А круг кто ногой делать будет, Раида? ну сейчас я через мою ручку. Круг! Туда ногой еще заноси. Еще. Вот. Вот так. Чего там мудришь? Оттуда сюда, вовнутрь. Да, только теперь мах больше. Хорошо. Ой, не с той ноги. Обгоняющая нога. Да. А ты с другой руки что делать-то не умеешь? Пробуй. Да. Угу. Обгоняющая, обгоняющая. Нет, не на ту приземляемся. Ну вы что? Хоть кто-нибудь-то сделайте. Вот Айдана одна делает. Да, пошли с другой. да, класс. Угу. Да, ножки шире. Да. Не спеши, Милана. Оставь одну ногу наверху. Так, и помните колесо вокруг себя? Просто будете делать, потом продвигаться. Нет, нет, смотри. Вот эту ножку назад закидываем. Оп. Да, и ножничком. Шире встаньте, чтобы не столкнуться назад ножку, тун, тун, оп, и ножнички сделал. Поехали. Нет, назад ножку, назад. И поменяла, памс, да, докрутилась. И опять назад, поменяла, ну, оп, да, докрутилась. Раз, два, три, 4. Только туда ножка еще доводить чуть-чуть в сторону. Назад и вот так, да. Ну, ты пробуй, не обязательно высоко ноги поднимать. Главное понять, как делать. Хоп, и меняй ножки. Начала правильно. Осталось только на другую приземлиться. Все. Так, не с той ноги начала. Стоять. Вот, назад эту ногу. Назад. Да, вот так. И меняй. Умница. Все. Милана, не спеши. Посмотри, как делают. Так, не спешите. Вот ножка, видишь, натянута. Со сменой ног. Два шпагата. Раз, раз. Еще шире. Шпагат, шпагат. Ну и второй ногой тоже разрываем. Хоба. Хоба. Оба очки. Оба. Да. Так, шпагат, шпагат, переворот. Да, только теперь первая надо добавить шпагат. Вот когда ты начинаешь, вот это, да, и, и. Угу. Для этого надо почувствовать стоечку. Пумс, ладно. Еще разочек. вниз ногу, тут тоже. Хоп, хоба. Угу. Семерчик. Угу. А где смена ног так хорошо пошла? Аж двойная смена, тройная. Раз, два. Да не надо. <laughs> Че мне тут брейкданс устроили? Хорошо, назад приворот обычный. Красивенько, шпагатисто, тянуто. Синхронно. Оп. Пошли, пошли. Следующий. Хорошо. Теперь по очереди начинаем две и две опустить на пол. То есть по очереди начинаете ножки собрать, тан-тан, и две опустить. Пам. Да. Пам. Хоп, пам. носочки в стоечки вытянуть. Еще постоять немножечко там наверху. Угу. Ну, давай, соедини стоечку, Милана. Раз собрала ножки, да. Раз, два. И две опустила. Хоп. И две. Нет, это следующее будет. <laughs> По очереди. Тан-тан. Тан. Тан-тан. Тан. Хорошо. Две сразу. Ну, хотя бы сначала согнутыми ножками, потом постепенно будем вытягивать. Да, помните, мы вчера делали, надо ножки вытянуть параллельно полу, вверх. Две. Раскачайтесь, распрыгайтесь. Опа. Ну, давай еще туда. Ну, хотя бы там выйти, не наверх. Вот, вот, Раида молодец. Оп, молодец, Айдана. А, Айдана гимнастка спортивная у нас, походу. Сборную России тебе надо. Тренер по спортивной гимнастике забирайте. Человека. Два. Нет, Семир, я же снимаю. Не наглей. Хорошо. И со сменой ноги. Тан-тан. Ну-ка еще разорвать могу. Хоп. Хопа. Тюнь. Тюнь. Вот. Да, супер, супер. Чух, чух. менять. Угу. Угу. Так. Спокойно. Хорошо. И бочка на руках. Бочка. Та-дам! Ну все. Возможно, все у тебя получилось нормально. Пойдет очень хорошо. Натянешь носочки, вообще будет... Давай, давай. Вообще шикарно, молодец. Тяни носочки. Давай. Вот, умничка, давай, давай, не бойся. Все получается. Что еще делать? Делаешь? Ну, ну, как будто ты на мостик хочешь вот так вот. Поделай просто мостики вот так. Раз, два, раз, два. Все, поделай мостики просто. Тунемет делает мостик. Вот такой. Раз, два. Нет, Айдана. Сделаем мостик сначала вот такой. Поделаем. Просто надо вот, когда ты на животик прыгаешь в этот момент. И, нет, вот встань. Поставь ручки. Не на коленочки, с ножек. Раз, все. Чего ты боишься? Ну-ка, еще раз тебя не сняла. <laughs> Камеру опустила. Поставь. Раз, все. Давайте в другую сторону еще. Пошли. Можете с любимой руки, как хотите. Нет, можете со своей руки. Главное, что получилось. Ну все, красивенько. Все, делай. И теперь не спеши, не спеши. Да. Хоп. И прыг. Ну ладно, пока делаем мостик, мостик. Кто уверен, тот добавит прыжочек, да, потихонечку. Да. Все, теперь вытягиваем ноженьки, носоченьки. нога-то первая. Сначала рука, потом нога. Дим. Рука. У тебя не получится так. Или одновременно, не знаю. Упадешь. Вот. Так, через шпагат переворотик. Давай, чуть хорошо. Грислан, день рождения, мы вас ждем. В октябре. Все, пошли. Велиславы. Но это не скоро В октябре. Хоба, хоба. Ну, давай, давай. Вчера мы тоже делали, да? Молодец. Так. И в сторону. Интересно, а назад такое вообще реально? Назад? <laughs> Вряд ли, да? Ну, в принципе, реально. Ну, а теперь давай твою фишечку. Ой. А что должно ну быть? Вот ты делаешь. Хоп. То есть с обгоняющей ноги типа приходишь. А, ну, по сути, начинаешь как колесо, да? Вы делаете такое? Да. Может. Объясни им еще разочек ну, Ножки собрать. Да, и прийти на ту ножку обгоняющей ногой. Хоп, на обгоняющую, на другую. немного. Ну, практически, в принципе, обгоняющий только со шпагатиком. Хорошо. Да, поменять. Стоечки. Сели на корточки и пять раз делаем стульчик. Готовы. И раз. И вернуться на место и 2. Постоять долго-долго. Ну-ка, развернитесь ко мне спиной, чтобы я всех вас видела. И 3. Постоять. Нет, не вытягиваем ножки. И 4. Да не вытягивай ножки. 5. Теперь вытянуть в потолок пять раз. И раз. Милана через стульчик две ноги. Два. Три. И также опустить. Четыре. Последний. Пять. Угу. Через стульчик шпагатик, стульчик на пол. И раз. И два. Да в стороны. Какой шпагат-то, блин. Всегда делали в сторону. Еще раз. Дубль два. Нашли. Стульчик поперечный и вниз. Раз. стульчик. Почему по очереди ноги? Два. Вот. Шире давай. Таида. Ты что за шпагат? Три. Непрямые. Отсюда. Четыре. Хоп. Да. Пять. И стоять. Хорошо. Так, стоя. Стойка шага. И раз. И два. Долго стоим. Молодец. И три цепляемся пальчиками ног за потолок. И четыре. И пять. Хорошо. Теперь сделать стойку и пошли ножки. Пам, пам, в стороны, поперечной Попере... Нет, поперечный сначала, да. Поперечный, поперечный, поперечный. Хотя бы два раза. Раз, два, собрать, опустить. Ну, хотя бы один, ладно. <laughs> Раз. Давайте еще. На телефон Самир возьму, поснимай. И еще три. Хоба. Четыре. Последние пять. Да. А вот теперь вперед-назад. Шпагат, шпагат. Пошли. Раз. Два. Пам-пам. Угу. Тоже два разика. Три. Шух, шух четыре. Шух, шух, шух. Пять. Хорошо. И бачок. Бам-бам. Ну и? Ну на локте хотя бы, да. Да, да. ней что-то случилось. Она тут красная кнопочка мигает. И потемнело. Ну, она типа уснула, это не страшно. Это запись идет. Ручки в сторону планшета. Планшет. Теперь пошла, скручиваешься. Вот сюда ручка одна, сюда другая. Можешь на локте. Кстати, нас в зеркало. И пошла ножнички. Вот это первая нога, вот Первое. червячка. Да, потом можно с червячком помочь. Хорошо. И сразу второй. Прям как вот это. Второй. Стойка пам, червячок, шпагатик. Ну да. Тун. Тудун. Молодец. Мне надо плавно. Что, ты не делаешь? Ну давай. Господи. Иди сюда. Стой, ты делаешь. Нет, там встань. Вот так, так держал Вероника Виктор. Еще, на мат, на мат, на мат. Встань прям на мат. Обычную Пусти, я тебе лажу за вас. Вот куда ты пошла? Так, вот там Вероника Викторовна. Помнишь? Интересно. А подожди, пере... нет, уже другое дело. То есть спит вообще на ходу. Ну, ну смотрите-ка на нее, на ну, встань на мат. Стойка ножки собрала, шпагат, червячок, схватила, вытянула. Помнишь? Стойка. и через нить. Стойку груди. Так, чисто. Нет, нет, не этот. С коленок, с коленок, с коленочек. Ну да, самый простой. как-нибудь красивенько. Вот Потом это в интернете. Вот видите, как держать. Можете держать. Все, молодцы. Да все, хватит с вас. Последний день за сегодня был тренировки на ваших сборах. Да, давайте все скажем. уже никак, сюда встаньте только. Все.